नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई एडोब प्रिमियम प्रोमा हामीले कसरी सिक्वेन्स बनाउने त यो कुरा हामीहरू सिक्न जाँदैछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा त हामीहरू एउटा नयाँ प्रोजेक्ट हामीहरू क्रिएट गर्छौँ क्लास जिरो फाइभ भनेर नाम राखिदिएँ ब्राउज चाहिँ मैले डेस्कटपमा गरेँ अनि ओके गर्छु ओके गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ अब चाहिँ हामीले एउटा प्रोजेक्टलाई चाहिँ हामीले इन्सर्ट गरौँ जस्तै कि मैले डेस्कटपबाट एउटा प्रोजेक्टलाई इन्सर्ट गरेँ इन्सर्ट गरिसकेपछि तपाईँले प्रोजेक्ट विन्डोमा फ्रेम रेटको बारेमा देख्न सक्नुहुन्छ अनि भिडियोको इन्फोको बारेमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ सिक्सटिन हन्ड्रेड भनेको चाहिँ हाम्रो युट्युबको लागि सिक्वेन्स नमिल्ने हुने भएकोले हामीहरू एउटा नयाँ सिक्वेन्स चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ सो त्यसको लागि हामीहरू के गरौँ भन्दाखेरि किबोर्डबाट हामीहरू कन्ट्रोल एन प्रेस गर्छौँ यो गरिसकेपछि तपाईँले सेटिङ्समा जानुहोस् सेटिङ्समा हामीले केही कुराहरू चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ सो एडिटिङ मोडमा चाहिँ हामीहरू कस्टममा हाल्छौँ अनि टाइम बेसमा चाहिँ हामीहरू ट्वेन्टी फाइभ फ्रेम्स पर सेकेन्डमा हाल्छौँ र फ्रेम साइज चाहिँ नाइन्टिन ट्वेन्टी अनि थाउजन्ड एट्टी हाल्छौँ थाउजन्ड एट्टी हालिसकेपछि यो भर्टिकलमा चाहिँ सिक्सटिन इज टु नाइन रेसियोमा हुन्छ जुन चाहिँ युट्युबको लागि ठ्याक्कै सुइटेबल सिक्वेन्स हो सो यसमा स्क्वायर पिक्सल्स नै हाल्छौँ अनि ट्वेन्टी फाइभ एफपिएस स्याम्पल रेटमा चाहिँ तपाईँले अडियो अडियोको स्याम्पल रेट चाहिँ तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू चाहिँ फोर्टी एट थाउजन्ड चाहिँ चुज गर्छौँ अनि सिक्वेन्सको नाम चाहिँ हामीहरू टाइप गर्छौँ जस्तै कि युट्युब भनेर टाइप गरिसकेपछि हामीहरू यसमा ओके टाइप गर्छौँ ओके टाइप गर्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा नयाँ सिक्वेन्स जुन चाहिँ युट्युब भनेर देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीले यो भिडियोलाई यहाँतिर यसरी इन्सर्ट गर्छौँ इन्सर्ट गर्ने बित्तिकै एउटा वार्निङ पनि तपाईँलाई आउनसक्छ This clip doesn't match the sequence settings. Change the sequence to match the clip setting भनेछ यसमा चाहिँ हामीले किप एक्जिस्टिङ सेटिङ्समा हामीहरू क्लिक गर्छौँ र तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यसमा चाहिँ तपाईँले इजिली एउटा सिक्वेन्स बनाउन सक्नुभयो आजको लागि यति नै हामीहरू फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye